我是在跟我的狗狗讲话，你不要插嘴。小时的老婆偷偷瞒着他去整形，过几天后变成一个大美女要回家，刚好在路上遇到小时，问：怎么你不认识我啊？ 小石愣了一下，说：“快进来，我老婆不在家。”大吉生病还没好，又跑去看医生。医生说：“我叫你每天八点吃药，你为什么五点就吃啊？”大吉说：“因为我想给细菌一个惊喜。” 小宝放学回家后问爸爸：“爸爸，你星期五有空吗？”爸爸问：“什么事啊？”小宝说：“学校要召开小型家长座谈会。”爸爸问：“什么是小型家长座谈会啊？”小宝说：“就是只有训导主任你还有我参加。” 座谈会结束后，爸爸带小宝回家。爸爸在路上问小宝：“哎，你们班导姓什么啊？”小宝回答：“姓魏。”爸爸问：“为什么？”小宝说：“应该是因为他爸也姓魏吧。”